салам достор Менің атым риса мен тынчтык үктір ыктыярчысы болып кыргызстандын нарын обласында жайғашқан мектепте 2 жылға жақын іштедім. азыр карантин вағында балдар онлайн оқып жатышқанда. мен дагы аларга китеп берен бергим USA-дің келгиле окуйбуз долбоору чыгырган китептеринин мен бүгүн талаш деген сонун аңгеме окуп берейин талаш бир күнү май паң май паң басып бир кырдан экинчисини ашып бара жатса амалак алдынан көчүк чыкты жеп ичидой абалап ал аңгыча болтурөк жетип келди кайдан жайдан сабалап келешти дагы бачик менен көйнөк эң акырында шалпаң кылак көдөлөк анан ойноп оюн кангандан кийин тарал алдында жыйын талаша кетишти кимдин атасы кыйын бекерден бекер эле талашсыңар катажалап деп баштады мамалык менин атам айго ким деген дап бара алат кайынды жылат бир колдоп деги мактанасыңар боло чамалап и мамалак деп сүйдү бачик ар жерде керек амал айла а кара күчтөн нүмүп жок пайда түлкодой күү түлкодой сак болмок деген кайда жол таба билип ар кандай кыйын кустоо жайда эми көйнөк сүйлөйт менин атым болсо амал айла дегенди сүйбөйт күч дегенди да билбейт ал чуркоо жагынан болсо бүттү бутуна тийбейт демек ошончо кулук болгон соң ар кандай баледен качып кутулганы оң эмеси өзүмдүн атам баарынан кыйын баарынан чоң аи талашып кетесиңер бекерге убакытты отуруп деп сүйдү баарынын чогуу болтурук мактасыңар да канчалык баар бир жетпесиңер борго кыйындыгын мындан бир колдон талашат ко көз көрүнүү а менин атым дүбүт адам баласы менен өнөк далай келегине жарап көрсөтүп жүрөт көмөк коросун атама кайтыртат кожоюн бир жакка кетсе жөнөп ошон үчүн кыйнынар жок дөбөттүн бөлүкдүн сөзүн бүттү чаң чаң үрүп көйдөк күчүк мактынар кезиңер боло элек деп сүйдү коделек кана айткылачы билили атыңардеги айкырганды билелиби а менин атам эшек качысы келип кезек кезек айкырчы болсо аккетей арстан да селт этет дешет мына ушинтип алтоо талашып тартышып жатты кимисине кошуларды билбей менин да башым катуу мени менен окуганыңарыңар үчүн чоң рахмат мен кыргызстан аябай сагындым мен бир күнү кайра кыргызстанга барам буюрса окуучуларга балдар достор күчтүү болуп окууну уланта бергиле жакында көрүшөбүз